Für den Schutz deiner Haut brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen weniger. Wir wollen keine Duftstoffe. Wir wollen kein Mikroplastik. Wir wollen natürlichen Schutz für deine Haut. Wir wollen Pediprotect. Pediprotect, die Marke mit dem Pinguin.